Гэлнү. Тэгэхгүй шүү дээ. Юу ярих гэдгийг мэдэхгүй л дээ чинь. За ингээд энэ удаагийн Улаанбаал нэвтрүүлгийн зочноор манай ээж оролцож байна. За тэгээ өнөөдөр яаж та аавыг найрсан? Тий. Яаж аав тань найрагдсан тухай ярих болно. Энэ маш ерөөсө хөндөгдөөгүй нууц. Улсын нууцаа. Одоо тэгээ та бүхэндээ одоо ингээд цэгдэлгцээрээ Уурч одоо баяртай байна. За. Ээж эхлэе. Нүни. Йоо, юу аа, аав чи найрах, найруулсан бэ гэж. За ингээд энэ удаагийн дугаараар та бүхэндээ хэрхэн та бүхэн ээж аваасаа одоо хайрын түүхийг асууж байгааг бол одоо манай дугаарыг үзээд асуугаарай хэрхэн ээж аав хоёр чинь ичингүүрэн балаархыг харж болно. Балаар тахтай. За тэгээд ээж хэлж байна. За. За та хоёр э, хамгийн анх танилцаад э, сэтгэл ямар байсан? Хамгийн анх аавыг хараад дурлалын сэтгэл яаж эхэлсэн үгүй дурлаад байгаа юм уу яагаад байгаа юм би л мэдэхгүй л хэсэг яас юу ч мэдрээгүй юм шиг мэдрээгүй шүү дээ за яаж эхэлсэн хамгийн анх хин хариу хин юу гэж захиа утсан уу тэр үечд яг яаж анх эхэлсэн захиа учиг за бидний өгд чинь 80 эд он чинь захиа модноос хоцорсон биш шүү дээ захиа махаа ерөөсөө байдгүй л байсан шүү дээ яадаг байсан тэр ч одоо хэд дээр хэдэн он юм дээ Би 84 он сургууль төгссөн. Танаа аав чинь 83 он төгссөн. Тэр нэг хот сурч ясан л явт. Тэгээд э, тэр үедээ бол найзлгүй л гэсэн би тэр. Тэгээ хин хамгийн их хэлж одоо эхний үйлдэлийг хийсэн. Танаа аваа. <laughs> Би танаа авчи сонсогдсон гин зэргийн ангид э, эвлийн өрийн дарга, эвлийн хорон дарга хийдэг гэсэн. Би Э, уртцагааны гуталцгаалцсүрүүд хөтлийн зөв бүтээгч байсан. Өдөр хоол идэгээл хаа бисэн сонсголонгоос ирдэг байсан шүү дээ. 2 цаг явж хоол идэх гэж ирдэг байсан. Тийм. Та тэр үед нь юу гэж боддог байсан? Тэр таньдаг юм чинь тэгэл одоо сонсголонд чинь хоолны газар байхгүй тэгэл одоо хань татчихил ирж байгаа байх гэж боддог байсан. Ерөөсө парол марул ойлгоогүй. Ойлгоогүй. Аа. Э, тэгэл хүмүүс ч ингэдэж штэ ингээл э, нэг удаа ирэлцэг хоолмол идж байгаа л тэгэл гинт бол идэхэ болчингууд санагалцаж маргалцаал. Пин бэдгүүлс би амжирдгүүлс. Аа. Яа үзчихэж байгаа. Арасгүйгээд байдаг байсан юм байж. Яг штэ. <laughs> гэдэг болсон бол тоо. Тэгээд яасан хамгийн анх үерх юм үерхийг санал тавьсан уу? Үгүй шүү дээ. Тэгээд яадаг үс юм бэ? Яах гэдэг нь мэддэхгүй байсан гэдэг чоолонд оролдог гэсэн. Яагаад ч тийм. Яах гэдэг нь мэддэхгүй. Тийм л байсан шүү дээ. Тэгээд байсагийн сонсгодонгоос ирэл холонд орох уу гээл тэр үед чи ойрхон хоолны. Та хоёрын тэгээд болцдог газар чи хаана вэ? Гэхдээ тэр яг нэгдэлчин жишдүүдлийн хоолны мантхай. Мантхай мантхай э, хоолны газар гэж байсан шүү дээ. За бас уу яг одоо аа үзчихээ. Сонсголтонд ерөөсө хоолны газар байгаагүй яа. Тэгээ та байсан сонсголтонгоос урцаг нь урцаганд урцагаана <laughs> Тэгээ хавьсан сонсголтонгоос урцсан л уурч хаад өдрөө хаад. За за за тэгэл ягдсан чинь хиндэ уурхий гэж асуусан юм. Тийм надтлаа уурхий гэж хэдэг үтг танаа. Тэгээ яац. Тийм яасан. Тэгэл өдөр утгал нэг 7 хоногт 2 3 удаа хоод идэх гэл ирдэг байсан шүү дээ. Тэгээ яаж бит хоёр би болсон. <laughs> Тэгээ яаж яг агаа би болсон юм те тэгээ одоо яг тэрний өмнөх үйл явц нь. Тэгээд хоол идээл яваад идэх гээд байсаар гал. Жохон зузаарал ойртол. <laughs> Тэгээд гараа авчи тэгсэн чинь өгч юу гэлээ. Надаа хитэн 6 өдөө 7 ширхэг улаан тарцаг хэвээр амар хэрэгтэй болоод байна Тэгээ тэр 6-д одоо ширхгийг улам тарцгаар яах гэж байсан чи манай чи оёд өгөөч гэж байгаа байхгүй намайг. Тэгээд чи материалд нь аваад ирүүл яах оёд гэсэн нэг улаан аим аваад ирсэн. Тэгэл нөгөө дарцгийн ойтсон чи эрхэвэлцсэн нөгөө төгч дарцгаа авах ч юм уу авахгүй ч юм уу үгүй мэд. Тэгэл яасан. Тэгээ алга болцсон байж байжсэн дарцгч хэрэгтэй мөксөн чи хэрэгтэй хэрэгтэй. Тэг. Тэгэл тэр дагцыг авах гэж ирээл бүшүүн ирээл манай тонсон шүү дээ. Аа. Яа. Аа, ихтэй. Тэгээд э, яасан? Тэгэл суудсан юм байна. Аа, эд батж байна. Йоо, ямар хатуу байна. Нэр хатуу биш үү? Юу, ерөөс хатуу. Зүгээр л зүгээр. Амар хүүтэн биш зүгээр. Юу баглаа юм яриулаад. Яах юм. Үчтэй юм. Сая ээжигээ жоохон хөөрхөн байдалд ичлээ. Аа байдал байдал. Байдал жоо хөөрхөн юм яриулчлаа гоё байлаа шүү дээ. Тий. Та бүх ингэж ээж авах ингэж хайрын төвийг асууж үзье. За аавыг тэр үе царайлаг харагддаг байсан уу? Үнэхээр хэл царайлхэл байсан шүү дээ. Хүн ер нь зөвхөн хэлээсээ царайлхэл байсан шүү дээ. Гончаг <laughs> хэлсэн. Хүний ер нь э, залуу нас дандаа л өөрийн чимж явдаг юм чинь. Бүхэл хүн залуу байхдаа гоё л өгдөг шүү дээ. Ээж аваас э, асуух хөвгөлтэй асуулт гэдэг юм э, бит хоёр бэлдсэн байгаа. За тэгээд хамгийн анхны асуултыг ээжээс асууя. Бас толгойн асуудал байна. Асуудал боломжтой учраас сандахгүй сансын хурлын гişүү юм шүү. Тэр гэр бүл болоод өөрийн гэсэн одоо байр орон сууцгүй байлаа. Тэгээд битэр одоо манад амьдэрдэг байлаа манад аавч. Тэгэл ер нь бол ингээд нөгөө баяраа цалингаа аваад хоёлаа тусдаа гарах бэлтгэлээ хийж байгаа шүү. Тэгээд үжсэн 120-ын одоо их гурвалдаа ч гэдэг тийм юм болцсон байсан. Гүч номын сан байсан шүү дээ. Тэр 120-ын дугуй дэлгүр чинь. Тэгсэн чинь тэр баран дэлгүр болчихдг юм аа. Гинтэн 120. Тэгсэн битээр хоёлаа тэрүүгээр ороод ингэсэн чинь айгүй гоё тийм тэр тухайн үедээ 280 төгрөгийн хоолны э, ингээд сервис чинь амар үнэтэй байхгүй 280 төгрөгс тэр. Тэр чи одоогор бол бараг 2 сая 800 мянган биш үү? Амар үнэтэй заяа. Тэгээ Оросын тийм хоолны сервис шүлнийхээ юм уу те. Би бүр тэрэн шуналтай л байхгүй энэ ямар гоё юм бэ хэмээн айгу гоё юм аа тэг ямар үнэтэй юм бэ миний цалингийн тал явах нь биш та ухны юм яриад битэр дэлгүүрээс орж явахдаа би хэлж байгаа байхгүй юу тэгэл тэгсэн чинь аав чинь тэгэл чимээгүй л дагаал яваад гэсэн тэгжсэн чинь цалин руугаад нөгөөх чинь хэд хоногийн дараа цалин дуусан чинь хайрцагтай юм төвөрцөө орчих чинь Тэгсэн чи юу игээд тэгсэн чи нөгөө тэр сервис барьцсан гэж ирэл чамаа дурлаад ахлаар өгсч авчлаа цалин гараа гэсэн. Тий, тэгээд гоо сюрприз. Гоо сюрприз тэр чин тэгээд настай байсан тэр үе. Тэр үе чи одоо нэг э, чи э, арай л гараагүй байсан юм да. 29 настай байсан. Тий, тийм л байна. Эд залуу насны хавьд л. Тэгээд э, тэр үед тэрийг авч өгөөд эд залуу насны хайр дэлгэж тэгэл э, дараа нь тэгсэн чинь тэгж би тэгээд даварцсан гэж байгаа байхгүй <laughs> гоё сэрвэцтэй бол айгүй баярлаа баярлаа гэж тэгж гоё тосрогчтой болгосон. <laughs> их сонин штэ. Би одоо өөрөө бүр гайхад идэв. Ээж аав хоёр ингээл миний хүү том болоо ямар мэрэгчтэй болох уу гэж асуухлаар тогч болно гэдэг байсан. Ерөөсө тэрнээсээ урвдаг уу заяа. Тэгэл хизээч асуусан ямагт би тогч болно гэж хэлдэг гэж үлээ. Тэгсэн чинь одоо тогч. <laughs> A few minutes later. Яг ирээч тэрхүүртэй. Улаан тасцаг авчидрий. За. За. Тийм би энийг бол бүр өөрөө үртэл гайхаад байдаг байхгүй яахлаар энэ ч одоо эргэтэй үний нэр надад авчиж авчирг өгчдөг юм гээд би одоо энэ нэрнийхээ талаар ээжтэй бол гөөм олон жил зарах хийсэн. Эргэтэй үний нэр. Таны нэр чи манай ээж маань нэр бол тэр одоо пөрөв хуйг тий. Тэгээ надад бүр яг эргэтэй үний нэр шиг санагддаг байхгүй миний нэр. Тэгэл би өөр хар нялхаас хүүхч мэдээ орол гадаа тоглоод эхэлж байгаа юм зү. Тэгэл пөрөв хуйг гэж дуудах лээ хүүхдүүд шоодол чи яг эрэгтэй хүүхдийн нэртэй юм байна штэ гэл тэр үуч одоо ямар ч шооч байсан юм дээ. Тэгэл тэгдэг байсан. Тэгсэн чинь нэрээ сүйд нэгэл бодоод тахал дээр нэр пүрөө гэл эрэгтэй юм. Энэ одоо ямар учиртай нэр юм болоо гэж одоо асууж байгаа байхгүй ээжээс. Тэгээ энэ миний нэр ч одоо ямар учиртай би одоо нэрээ солимоор байна гэсэн чи манай ээж тэгээ айгу явчтай юм чи яах Тийм ээ. За тэгээ үний охин чи ямар нэртэй улмаар байна гэдэг гинэ намайг гэсэн чинь тэр үед алтан цэцэг модонд орсон. За бүхэн алтан цэцэг нэртэй. Би алтан цэцэг л улмаар байна. <laughs> Тэгээ би ээжээс сууж ирсэн аав ээжээс энэ миний нэр ч одоо ямар утга учиртай нэр юм бэ гэх. Тэгсэн чинь пөрөв нь ойлгомжтой ягаад гэвэл пөрөв гарагд төрсэн тий. Хуйг гэдэг нь би шүн төрсэн юм байна л да. За Тэгээ шүн төрөөд манай аавын одоо нацгч гэж нэг хөгшин байсан. Тэр хөгшин бас жоохон ингээл гадаа гараад сар хоёхтай өдөр байна өнөөдөр. Хуйгалцсан сар одоо үлдээ их хуй хоёхтай өдөр байна штэ гэдэг. Одоо гарсан тэгсэн мэнтэй би шүн төрсөн гэж байгаа. Тэгсэн чинь шууд пүрүү хоёг сар хоёхтай хоёхтай пүрүү <laughs> гэж биш. Яа за за тэрийг хэлэхэд бас жоохон тийм юм аа. Яасан бэ? Юу юу юм тийм ээ. Гой бидлэг өгсөн хүн байна аа. За юу өгсөн бэ? Эрэхтөө юм уу? Би Иркутск хэлний бэлтгэл сурч байхад надад э, бичгээр захиа ирдггүйсэн заяа. За. Дандаа зургаар захиа ирдэг. За. Ингээл зургаар өөрийгөө илэрхийлсэн тэмцэхээ ирдэг гэсэн надад. Одоо тэгэл манай байшингийн гадаа өөрөө зөкссөн ч байх юм уу те. Одоо тэгэл би цанхан дээрээ зөкссөн ч байх юм уу. Дандаа тийм зургтай захиа. Захиа ирэх болгонд ерөөсөө захиа нямаа бол одоо миний багын найз нямаа гэд үзэж байгаа бол цахиа задлж үзэх дуртай ямар зургтай ирсэн болоо гэх тээ. Тийм сонирхолтой цахиа авдаг байлаа би. Тэр бол хамгийн сонирхол. Хүнд ингээд бичээд үлдэх цахиа бас эргээд уншин мартсан ч гэсэн тээ. Зураг бол хүний нүдэнд үлддэг юм билээ. Үнэхээр тэгэж би нүдэнд үлддэг яг гэвэл зургийг ингээд харах болгон цахиаг нээх болгон дурдаас янз бүрийн утга учиртай зург үүсдэг байхгүй юу. За одоо ээж анхны хайрын талаар ярих нэ. Эсэ ятрах. Ятраад ятраад байна уу? Аа э, ятраад. За. Мөр олон янзын асуулттай юм дээ. За таны анхны хайрын чинь нэр нь хэмбэ? Тэр заавал хэлэх ёсгүй. Яа ёсгүй. Болол өнгөрцөн юм чи. Тэглээ ч гэсэн яах юм. Э? За за. За минь нэг хүн байсан заа ёо. Ер нь анхны хайргүй хүн гэж байдаг юм уу? За хэр удсан тэгвэл анхны хайр чинь. Э. Тэр хүн дурлаад анх хайрлаа тэр удсан. Гэтэ би бол ер нь нэг хүн дурлдгүй <laughs> байсан байдаг гэж боддог гэж. Айгу сонин тийм. Гэсэн чи яг гэвэл тэр анхны хайр бол одоо манай 10 жилийн хүүхэд байж л дээ. За байсан. Тэгэл тэр үе чинь нөгөө юу лээ уул уулын улаан цэцэг одон бодовч ямар ямар юм чилээ цэцэн цэдмэг үхтэй цэг дахиад ирдэг байсан ямар ч байсан. Тэгээ та тэр хүндээ хайртай байсан биз дээ. Тэгэл надаа нөгөө нэг тэр чинь одоо нэг сонин нэг сонин одоо таахны хайр ч юм уу юу чинь одоо хөхт болох тэр дэр учраа одохгүй заяа. Тэгээд нөгөөтг чинь үеийн найз одон бодовч үнч нөхөр ховорч шиг уулын цэцэг олон боловч улаан цэцэг ховорч шиг тийм цаг ярьдаг байсан заа юу. Тэгээд би тэр цахиагийн задлж үзээд нэг давтлаа. Хөөхөл байгаас дог нэг давтлаа болоо. Тэгээд нэр хөөх яг одоо тэр үчи яг түүхтэр явах чинь тэгээд хөөхтөч одоо хэд хэд одоо тэр үчи би одоо хэдтэй вэ? 14 тавтай л байсан. 14 тавтай л байсан юм даа. Тэгэл их сонь санагдчихлээ. Тэгэхэд чинь цахиа яаж нугалдаг цахиа биш үү? Модонд орсон байсан. Заа юу, гурвал ч нугалдаг, дөрвөл ч нугалдаг. Заа юу, тэрийг айгүй гоё ингээд нөгөө цаасаар хүмүүс нуглаа юм хийдэг шүү дээ. Тэр шиг нөгөө цахиагийн задлж чадахгүй нөгөө тэг чинь бодлох нь бас. Тэгээд нөгөө цахиагаа дөрвөл ч нугална, гурвал ч нугална тий. Нөгөөдгөө задлах гэж боо юм болно аа бас. Тэгэл тэр дотор тэр үед модонд орсон юм шиг байна. Уудын цэцэг олон боловч удаан цэцэг ховор шүү. Үрхтэг найз олон боловч үнэнч нөхөр ховор шүү. Ой тэгж хаяглаад өвчтөг захын ирдэг байлаа. Намаг бас 10 жил тахад тийм мод байсан шүү. Байсан юм уу? Ингээл нэг нь нэг нь онгоолгонгууд нэг үхтэй ч юм уу, зургтай ч юм уу. Нэг нь онгоолгонгууд ингээд нэг 5 хушуу болдог ч юм уу. Ингээ олон ингэж нуглааг нь задлагдаг тийм. Тэгээ хэр удаан тэгэж та дурлсан да тэр хүндээ хэддэгвэр анги хүртлээ. Гэхдээ нэг тэгж удаагүй. Тэгэл сонир <laughs> сонирхол буурд. Сонирхол буурдсан. Гэхдээ ер нь тэгэл голцууллаа Эрдэнэ санд явна. Өөтөө чин тарвганд явна. Би ч одоо тарв тарвчин байсан байх шээ. Гадагшаа төтөж явж байгаа юм. За гадагшаа явах дээр чинь тэр үед гадаад пассворт байхгүй. Хайцээ. Гадаа арчил 90 хонос л гадагшаа явдаг гэсэн шүү дээ. Э, Орос л явдаг юм гадагшаа явдаг. Орос яг ажиллаар явж шүү дээ. Ажиллаар явах дээр тэр чинь улсаас виз мэдсэн аваад өгчдөг. 90 оноос хойш гадагшаа явах хэрэггүй байсан юм. 90 оноос өмнө бол гадагшаа явдна ажиллаар л явдаг гэсэн шүү дээ. Ажилтдаг л үйлдвэр ажихуйн зардал хуваараа нэг хуваараа Тэр чинь бас 90 он 90 оноос өмнө аялал жуулчлал гэж явдаг байсан. Аялал жуулчлал гэж. Одоо Орос руу ингээд коммунист орнол руу явах уу? Социалист орнол руу. Социалист орнол руу Тий, өөр тийш явахгүй шүү дээ. Явахгүй шүү дээ. Хідэн Америк Америк бол юу би хятад явах ч одоо бөө юм болж ич. Америк гэдэг орн бол сураггүй юу? Сураггүй шүү дээ. Тийм л байсан шүү. Тэгсэн мөртлөө Америк дуу сонсоод идэв гэсэн юм шүү. Bonnie M энэ төр. Bonnie M, Tom Jones Monson шунсан. Тэгсэн мөртлөө явах хэрэггүй. Тэгсэн мөртлөө явах хэрэггүй тийм л байсан да. Хаанаас уулз сонсох уу? Гэхдээ нэг кургозор гэж нэг юм гардаг байсан шүү дээ. Орсын. Тэгээс уулзч үстэй. Гүй гүй, ингээд нэг юм одоо дууны тийм юу юм бэ? Альбом юм уу хайшин. Тэгээ дотроо энэ нэмгийн пянц шиг юмтай. Харин тий. Тэрийг хөдөлтөж аваад пянц тоглуулах шиг тоглолдог гэсэн. Тэгээ тэнд нь болохоор тэр Америк дуунууд ганц хоёр орчдөг байхгүй юу? Тэгээ тэрийг тавьсан. Төвөр юм биш үү? Төвөр харин тий тийм юм биш. Тэгээ тэр Бони мемиг тэгээ сонсгоо. Бони, Том Джонсон тэгээ өргөө үчүүдээ. Тэр нь би бол прогрессороор л сонсдог гэсэн тэ яг тэр үлгэр чинь. Eagles Eagles. Оо тийм. За. Тэгээ сүүлд л ээж автаа цог э, нэг э, пассворд масурт авч өрх юм дээ. Нэг удаа нэг Бээжин авч явах болсон. Эмээ өөртөө явсан юм уу? Явах гэсэн чинь эмээ өвөө хоёр чи өөрсдөө уран бүтээлээ хийж дуусгах гэж явах байхгүй. Түүнээс дагуулаа явах гээд бүх пассворд масса бүх юм янзлаад ингээ явах гэсэн чинь ажиллаа хийхгүй бол явж тавлцсан. За. Үзэсгэлэн гарах гэдэг юм гээд тэгээ явж чадаагүй. Би бас тэрэнд их харамсдаг ээж чинь байхад ирээл хийн нүцтэй тэг хүчлэл аваад явахгүй байл бодоод итгэж чинь. За яах тийч. Харамсдаг шүү дээ. Гэтэ тэгэл эмээ өвөтэй гоё хөдөө мөдөө явсан дурсамж гоё л байгаа зү. Хөдөөл их явдаг байж тээ. Тэ? Тийм л. Тий, хөдөө мөдөө л. Гэтэ хөдөө явахлаар гоё өгдөг байсан шүү. Гоё шүү дээ. Хөдөө явах. бодохтаа бол би илүү дутуу зардал гарахгүйгээр нэг том байр л худалдаж авъя гэж боддог шүү дээ. Тэгээл тэрийгэ дүрслээд амьдрчээ. Хаус авъя гэж боддог юм. Гүйгүй бүр олон давхар. Бүр том олон давхар. Тий. Аа нийтийн орон сууц авъя гэж боддог юм уу? Нийтийн орон сууц аваад. Зарлаггүй одоо хөгшөрцөн хүнд чи одоо зарлаг багтал юм хэрэгтэй байна шүү дээ. Тэ мэ? Нас нас өндөр болоод ирэхлээр чинь тэгээд хийж байгаа ажил ажил санаа их байвч сачиг хүрхгүй гэчээр хийх гэсэн юм зөндөө байвч гэсэн тэгэл зарлага марлагаа дийлэхгүй орлого зарлагаа бодож чадахгүй болно уламжлалт ордог ш тийм болохоор зүгээр олон давхар апат авчаал тэрийгэ төрөслөөл тооцоогоо таналт өгчих барь сууж <laughs> мөнгө ураагаар сууж ингэж боддог шүү дээ ээж нь. За за за. За за. Тэгвэл э, тэгье да. За тэр өрөөд батар шахалдах бай. Би ер нь ихтэй шүү дээ. Ээж нь яг хэлэх гэ мартчихэж. Би яг дандаа тэгж боддог шүү дээ. Хүний би хэрвээ ямар нэгэн их мөнгөтэй болох юм бол заяа мөнгөтэй болох юм бол асрамжийн газар л барь гэж боддог ээж. Ягаад гэвэл хөгжлийн бэрхшээлээ бэрхшээлт улсууд эзэнгүү орхигдсон хөгжчүүлэх байна тий. Энэ улсуудад тус сулхансан л гэж боддог шүү дээ. Ээж нь бол хэрвээ би суглаа хоочих юм бол тийм юм л асрамжийн газар барих юмсан л гэж одоо барихч байх одоо бэлэн байр худалдаж аваад тий асрамжийн газар зориулж хүнд буян болох юмсан л гэж боддгийг шүү дээ. Ингээл хараад байхад олон хөгжлийн бэрхшээлт улсууд байна. Олон эзэнгүү хөгжчүүл байна. Тийм болохоор ээж нь дандаа тийм юм бодож явдгийн. Би хэрвээ аппат авсан ч гэсэн тэрийгээ тийм л болох гэж боддгийг шүү дээ чинь. Зээд. Өйний үлс зүтгүүлнэ. Өөр хинжтэй ээж. Аа. За за. За ингээд бидний э, өнөөдрийн влогийг үзсэн та бүхэндээ баярлалаа. Ингээд та бүхэн ч гэсэн гэр бүлтэй, хайртай, дотныхоо хүмүүст асуултыг тавиад үзээрэй. Зөндөө юм олд сурдсан байх шүү гэд. Тэж. Тий, яг үнэ. Хүн чинь гэр бүлийнхаа хүмүүсийг бас сайн мэд хэрэгтэй шүү дээ. Тий шүү дээ. Тэгэл бид нар чинь угаасаа мэднэ гэд орхишдаг бас яг яс юм дээр бас ингээд ээж авахаа түүхийг бас сайн мэдэхгүй. Ээж аав гэсэн хүүхдүүдийнхаа юмнуудыг бас сайн мэдэхгүй тий. Тэгэл тэр болгон хүүхдүүдээ би тэгжсэн гэжсэн гэд яриа байхгүй, зав зайч байхгүй тийм билчдэг юм байна. Надад бол таалагдлаа энэ нэвтрүүлэг бол. Хүн болгон бас э, хэлэх ярих юмтай байдаг. Үзэж хараад хүмүүс санаа оноо авах бах тий. Нэгдүгээр, хоёрдугаар хүмүүс э, энэ хорвоод хүн болгон ад жаргалтай сайн сайхан амьдарч ивэл бид бүхний баяр баясгалан юм да. Тийм ээ. Хүн болгон сайхан амьдрах нь л чухал шүү дээ. Хамгийн гол нь хүн болгон сайхан амьдарч эрүүл байх нь чухал. Хамгийн чухал асуудал эрүүл байх тийм ээ. За за. За баяртай. За баяртай. Баярлаа. Түнтэй баярлаа. <laughs> За за.